¿Cómo están amigos? Estamos aquí en el crucero San Bocán haciendo una pesca que le denominamos pesca de altura. Y espero que disfruten estas imágenes que son imperdibles.